लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था accounting concept and accounting principle आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और बाकी के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो आने वाले बाकी वीडियोस में हम कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं business entity concept this concept considers a business unit as a separate entity business and business are two separate entities and all business transactions are recorded in the books of accounts from business point of view ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं they both are separate entities हम लोग बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ये लड़की टीना है इसकी एक ट्रैवल एजेंसी है जिसका नाम है टीना टूर्स एंड ट्रैवल्स अब टूर्स एंड ट्रैवल्स की एजेंसी है तो उसे होटल टाइप तो चाहिए ही तो होटल टाइप के लिए वो एक बिजनेस डील के लिए वो सिंगापुर जाती है सिंगापुर में सारा काम ख़त्म होने के बाद वो डील फाइनल करने के बाद उसके पास एक दिन फ्री बच जाता है ना अब वो उससे तो बोर फील हो रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना डिज्नीलैंड घूम के आ जाए तो वो डिज्नीलैंड के लिए चली गई शी हैड फन बहुत मज़ा किया आराम से घूम फिर के वापस आई आ गई इंडिया वापस ऑफिस ज्वाइन किया फिर वो सारे एक्सपेंसेस जब देख रही थी तो उसने ध्यान दिया कि एक्सपेंसेस क्या क्या हुए फ़्लाइट के एक्सपेंसेस हुए होटल रूम रेंट के हुए फूड के हुए कैब के हुए और जो डिज्नीलैंड गई थी वहाँ पे भी एंट्री फी उससे लगी तो वो भी उसके लिए एक एक्सपेंसेस था अब सोचने वाली बात ये थी टीना के लिए कि क्या वो सारे जो एक्सपेंसेस है वो टीना के पर्सनल एक्सपेंसेस कहलाएंगे या फिर वो expenses Tina tours and travels के कहलाएंगे डेफिनेटली ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो टीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के होंगे ना कि टीना के पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे क्यों ऐसा क्योंकि टीना तो अपने हॉलिडे के लिए गई नहीं थी वो तो एक बिजनेस डील के लिए गई थी ना तो ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे होंगे बिजनेस के लिए होंगे तो उसका बिजनेस क्या है टीना टूर्स एंड ट्रैवल्स इसलिए ये सारे एक्सपेंसेस किस ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे टीना टूर्स एंड ट्रैवल्स में लेकिन हाँ वो डिज्नीलैंड में तो गई थी ये क्या बिजनेस का पार्ट था नो no, ये बिजनेस का पार्ट नहीं था तो जो डिज्नीलैंड का जो एंट्री फ़ी उसने पे किया ये तो उसने अपने पर्सनल लेजर के लिए पे किया तो ये जो एंट्री फ़ी है वो टीना का पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएगा और बाकी के जो एक्सपेंसेस थे वो टीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के होंगे ठीक है अब आप में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों किया ये डिफरेंस करना क्या ज़रूरी था पर्सनल एक्सपेंसेस और टीना टूर्स एंड ट्रैवल्स दोनों तो एक ही के हैं क्या फ़र्क पड़ता है कहीं भी रिकॉर्ड कर दे नो no, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट खुद ही बोलता है कि वो बिजनेसमैन और बिजनेस मतलब यहाँ पे टीना और टीना टूर्स एंड ट्रैवल्स दो अलग अलग एंटिटीज़ है इसको समझने के लिए कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ ठीक है एक मदर है जिस जिसके ट्विंस हैं एक का नाम है लव दूसरे का नाम है कुश उनकी मदर जाती है बाज़ार से टी शर्ट कपड़े लेने के लिए दोनों के लिए टी शर्ट लेके आती है जो लव के लिए टी शर्ट लाती है उसका कॉस्ट होता है रुपीज़ हंड्रेड और जो कुश के लिए टी शर्ट लाती है उसका कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ एटी अब आप मुझे ये बताओ क्या वो मदर ऐसे बोल सकती है कि मैंने एक सौ अस्सी वन एटी रुपीज़ के जो कपड़े लिए वो लव के लिए लिए नो no, वो नहीं बोल सकती क्योंकि उसने तो हंड्रेड रुपीज़ के ही कपड़े लिए ना वो लव के लिए हम्म, वैसे ही क्या वो मदर कह सकती है कि मैंने वन हंड्रेड एट्टी रुपीज़ के टी शर्ट लिए कुश के लिए नो no, अगर वो यहाँ पे स्पेसिफिकली कुश मेंशन करती है तो उससे मेंशन करना होगा कि उसने एट्टी रुपीज़ के लिए है ना तो यही चीज़ है जब वो दोनों क्यों ऐसा नहीं कर सकती मदर क्योंकि लव अलग है और कुछ अलग है वैसे ही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में भी होते है तो वो एक ही मदर के दोनों बच्चे लेकिन है तो अलग अलग ना तो यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि है भले वो बिजनेस मैन उस बिजनेस का ही ओनर है लेकिन बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों अलग अलग है इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप लोग भी रिलेट कर पाओगे मुकेश अंबानी उनकी कंपनी है ना Reliance and Jio Mukesh Ambani is separate and distinct entity from Reliance and Jio मतलब यहाँ पे तीन एंटिटी हो जाती है एक तो मुकेश अंबानी अलग है जियो अलग है और रिलायंस अलग है मिस्टर अंबानी अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उनका कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस है वो रिलायंस में चार्ज नहीं कर सकते कर सकते हैं क्या दोनों तो अलग अलग है है एक ही पर्सन के लेकिन है तो अलग अलग ना तो ये कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चार्ज नहीं कर सकते इवन वो जियो का भी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो भी वो रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चार्ज नहीं कर सकते अगर जियो का एक्सपेंसेस है तो जियो के बुक में रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा अगर रिलायंस का एक्सपेंसेस है तो ये रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा और अगर मिस्टर अंबानी का पर्सनल एक्सपेंसेस है तो वो उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स में ये मेंशन होगा ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियरली कह देता है कि business and businessman are two separate entities दोनों अलग अलग है और जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ना कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे टीना ने वहाँ पे पर्सनल जो ट्रांजैक्शन था उसका डिज्नीलैंड वाला वो उसने रिकॉर्ड नहीं किया उसने जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का जो ट्रांजेक्शन था वही उसने दिखाया है ना यही कहता है ये कॉन्सेप्ट हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा हमने इस एग्जाम्पल से दो पॉइंट सीखे पहला business and its owner are two separate entities दूसरा books of accounts are made from business entities point of view and not from personal point of view ठीक है please like comment and subscribe thank you